masih di depan RS cuba kejar dengan block standard Oh dia cucuk angin tu oh, Jit ah, Dia follow lakang kan Makan asap sekarang ni RS makan eh. asap Dia cuba bermotor ikut kiri Celaka sekarang ni Dapat jawab tepat dengan gerakan eh, kalau, kalau, kalau kau gerak dia lagi cepat pun Jit Ah dia dah dapat Jit Oh gila Oi Oi Jangan bodoh Oh dia buk padu buk padu buk padu Tak payah tak payah tak cukup lah M230. Eh, dia dekat M je, M20 macam tu. Alright. Dia orang SAR segala. Mi duduk bawah ni aku. Tak tahu. Susah sikit lah nampak bawah. Eh, Ken, pergi mana kau tekak? Ken? Jat, jat, Kau lagi, tak tahu apa. Pling daripada tepi balik. Okay, eh, dua orang, dia orang tengah lawan je. Dekat... 290 dekat depan water catcher. Dia orang lawan? Lah tu, bagus lah tu Surrounded Oh lawan ni macam Bapak ramai kat situ Ada ada beberapa dek, aku tak mati Nak clue tak? Ya, belum lagi Tengah ya. kan? perang atas saya tak pergi ni ah, ada pot. Nak malam lagi ni je. Weh, orang buat red base. Ha, uh, baju purple buat red base belakang base kita ni dekat air. 20. Diorang tengah buat. Okey. Aku kena tolong belakang aje. Tolong, tolong, tolong. Diorang pun ada bolter eh. Tak aku naik siap. Kita tak ada tingkap lah belakang. Banyak sangat tim lag pula. Mantap. Aku tak seorang. Ni dia. Ya, aku okay, Aku headshot okay. seorang Yang baju purple? Tak tahu aku headshot uh, wall tapi kena kepala orang Kita kena settlekan belakang kau jangan settlekan depan Jangan semua pandang belakang pula Oh aku dah lantai pula Aku berbunuh lagi seorang Headshot seorang tengah buat red base besi je babi tu. Tak seorang. Aku dah tak ada mat tau. Tapi aku tak boleh loot lah. Satu dia dek dekat red base ni satu dia dek. Aku tak kena pull red base. push push push. Gegar gegar aku gegar gegar. Headshot dulu seorang lagi red base. Aku tetap bot. Headshot lagi seorang seorang lagi dek. Atas dari roket. Dua dari dek dekat red base apa? Tag. Jaga oh, Jin. Kau, aku rasa kau jaga dia orang dalam push kita. Belakang kau, belakang kau, belakang kau. Orang kat belakang. Aku, uh. dia, dia low, dia low, dia low. Jofi, nama dia. Mas DC. Apa ni? Atas red ni? diam. Suruh duduk kat Eh, mana tu jangan rapat sangat dia ada rock dia ada rocket launcher ha tu Ramai dah dead ni. Kita kena push. Diorang tak ada back ni. Push, push, push, push. Aku dah cover korang kat sini kau-kau ni. Ya. What for that? Tiga orang. Atas base, atas base, atas base. Kendang, oh. Dia kat depan pintu tiga orang. Kopi, kopi, kopi, kopi. Letak wall depan pintu. Letak wall. Push dia. Aku on the balik base. Aku nak uh, barang. Eh, Oh Aku kan bagi kau wall. Dua tu. Ada kat badan aku wall lah satu. Atas atas base eh. Atas ah. Aku dengan kena duduk depan dia. Lah. You tak ada dia ni kena dulu. Dia badan jaga yang badan tu je lah. Jaga jaga kat pintu depan tu. Yuna, kita boleh naik kan Yuna? Tak tahu, tak tahu. Aku tengah nak lipo. Boleh lah naik. Tak nampak dia orang tarik dulu kan dah <laughs> ah, Macam tu lah situation dia deep kalau online rate itu tak tak, tak kira sangat. Ha? Ah, aku kat yeah. ni ada 20 orang dalam. Assalamualaikum. Salam, salam. Bye bye bye. bye. Ada 20 orang je dalam red base. Red base apa? A- red base yang kita buat tadi. Aku dah oh. elok. Aku lari bangun dari elok. 20 orang? Ada 20 orang babi. 20 orang. I not fucking. Kena usah, kena usah. Kau spawn kau tengok. Oh, yang tadi tu. Oh, best gila kan. Pergi menganjing kan cakap kau spawn je Kau dengar kat luar semua Kau nak spawn ke ah? Sabar lah, spawn sekali lah, lah. Kita spawn sekali bro, sabar Kita lari-lari Eh, bang dulu barang-barang ni banyak gila ni Ada tarik, ada tarik Oh, ok, oh, Aduh <laughs> M92 imba tak tipu AK kalah babi Kalau korang dekat ni, dekat base kecil tepi air ada fighter apa ni depan. Oh ya. Yeah. Wei wei, serius aku boleh kill dia orang wei. Bunuh je bunuh. Aku ada MP5 tu. 40 second dia. 40 second. Eh, come on. Eh, aku aku dengan mon dekat elok je. Kau bunuh je kita keluar. Ya, ya, ah, kau jat. bunuh yang depan tarik tu je. Depan tarik tu tak apa benda dia nak wall gitu Mon, mon, mon, batu keluar mon. Batu keluar. kita <laughs> batu keluar mon. Kau keluar dulu baru aku Kau tak berebut Tak ada hal Ikut queue eh acit Itu besan itu tu kan Kau kau kau kau kau Ah kita nak mari. dia? Mana belakang, dia? Belakang, belakang, belakang, kat belakang ada Mana ni? Mana ni? Mana ni? Cepul tu, Cian Ketuk, ketuk Aku ketuk dia dah Ya Allah Ketuk dia, Oh, dekat atas sekali dia weh. Pergi naik atas, pergi naik atas sekali, pergi naik atas sekali. Aku aku aku aku aku naik. Tak ada PC you dia orang? Kau otak je tak mati. Tunggu balik. Masuk. Ah. Relax tu. Eh, apa? Berlubang Kat mana weh? Kat mana weh? Eh, siapa lu habis? Kat atas dia ada lagi. Kau boleh bunuh atas saja. Atas tu ada gun. Kan? Kalau habis. Kau kena trap kan? <laughs> Ji, aku boleh bait diri aku je lepas tu kau bunuh atas je. Kam. boleh, boleh, boleh. Eh, jangan, jangan, jangan. Bait kau down kan? Aku tak. Tak apa, aku bait, bait. Aku bukan bait, aku bait. Back. Oh, back ke bait? Macam mana naik? Macam mana naik? masuk dalam aja. Masuk rumah. Masuk rumah. Masuk pintu. Okey, okey. Boleh, boleh, boleh. Okey, bait lah, bait lah. Ah. Okey, come. I'm baiting, boy. Oh. Tak garam oh. Ni ambil ni, ambil ni, ambil ni. Oh, ni je. Oh, ah, jap, Oh, aku dia tak... miss aku Potato, potato. Dia kat atas tu Dead, dead, dead, dead, dead. Oi, banyak barang. Oi, masuk, oi. Go, go, go, pas, go, pas. Tak nak keluar. Mami pokok. Oh, mami pokok. Ah, ah. tengok, pis. Sorang satu ambil gun, seorang satu ambil gun. Tengok. Jangan tamak, jangan tamak. Sorang satu ambil gun. Ada balut-balut tak? <laughs> tak ada, aku ada tiga ni. Aku mati ni. Oh, ada mat, eh, ada oh, mat, ada mat. Ada. Satu benda semua. Benda je, benda je. Tu je, satu tu je aku ada mat. Oh, masih masih. Siapa nak bullet? Aku ada bullet. Nak bullet. Kau ada gun nak mon? Ada, ada, ada. Ada, ada okey. ya. Ada orang datang, ada orang datang. Oh, dia kill. Dia kill. Marah, marah. Red base, red base, red base AK Tapi tangga tak buka Siapa yang drain? Dead Oh maaf, siapa kena headshot tu? Dia, dia, dia Dia play HP aja tapi You want to bait ni? Dia, dia kanan Dead Oh kanan lagi Dead <laughs> Wih, empat roket. Empat roket. Empat roket. Empat roket. Memudit. Memudit. Oh my god. Empat bodoh kau orang. Okay, yang baik Lari tu, lari tu. Dih, mana nak lari bodoh? Aku dah panik. Jadi masuk nyari pilihan satu je. Baik, nice tu. Lebih lebih kecil, lebih kecil. Tambah garam kat luka dia orang, babi. Eh, bapak aku hampir tampar aku weh. <laughs> Dia ketuk pintu aku, buat tampak bising kau. <laughs> Bapak aku balik. Eh, eh, pintu pun. Uh, uh, Tim, ni yang tinggal aku balik ni. Lima roket, Mai. Lima oh. roket, Mai. Woi, ketuk pintu ni. Astaga, Mai. Aku tak ada gun kat sini. Dia, dia, dia, masuk, masuk, dia, masuk. Tak, tak, tak, tak. Ken, masuk, Ken. Tak apa, aku lepas. Cepat, cepat, cepat. Come on, come on. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. masuk. Ada revolver, ada revolver. Tiga hazmat. Siapa ada balut tu nyawa aku 20 tu? Aku ada aku ada. Aku ada mats, aku ada mats. Aku, aku, oh, satu mats. Nice. Thank you, thank you. Macam mana tu kita nak balik ni? Tak tahu. Oh, mode. Oh my god, can I? Alamak, alamak, Seorang lagi Nice. Wah, wah, wah, wah. Belum, kau dah nak sampai ke betul. kat belakang. Ui, ni aku ni aku. aku dari kanan, Dah ubira, dah ubira. South, south. Aduh, south. aku kenapa? Aku kenapa? Allah mak sakit. Masuk sini, masuk sini, masuk sini. Oh, astagfirullah. <laughs> dari buat ada orang. Eh, hey, chill jap, chill jap. Kita tunggu malam sebelah. Okay. I'll be there, man. Eh, mak jangan tutup. Uh, eh, oh, lagi boleh pulih. <laughs> Mak, kita ada hammer. Boleh ke? Ya, hancurkan ada kain tak? tak? ada dulu hammer. Oh, mana kau? Kayu tak ada. Mana parts? Nak kaya ni? Bot, bot datang, bot datang. Aku nak ada kat bot ada orang tau. Jadi bot. Ba- aku baru Macam ni, kita nak jalan sikit ke boleh? Malam, malam, malam. Dead. 20 tu. Ah, kita kena pergi dulu. Pusing ke? Eh. macam ni. Yang tergerak ah, jalan. Gerak ah, gerak. Malam. Gerak gerak dah malam. Ah. Gerak gerak. Ada eh, poster bullet semua ni bagai semua. Ambil semua, ambil, semua. Aku pun. Aku aku gelap aku tak tahu apa. Allah mau atas bukit ada orang tunjuk flashlight cepat-cepat. Ah, yalah tu lah. Woi, woi, woi. Aku dah ada, aku roket. aku sangka SAR ya, pergi mampus dah. Aku lawan. Nak lawan lagi? Tak, tak, tak. Tak ya. ya, ya. Nak jalan nanti kita tembak seketul. Aduh, uh, terkejut aku bodohnya kaktus. Ini betul-betul Pascal ni guys. All board, all board. Oi, aku belum, aku belum. Oh, aku belum, belum. Okey, dah dah. Oh tu dia, dia buka tau start. Go, go, go. sambil gerak sambil tembak. Tembak, tembak. ready? Satu, dua, tiga. Oi, kena shoot? Mon, kau kena shoot, Mon. <laughs> aku balut. Kali memang pun dia pisang. Aku dah balut, Mon. Sorry. Aku panas atas tu. Oh, sebab mem